a sua aparência vai significar, muitas das vezes, no mundo de hoje, o qual uma pessoa irá te respeitar, pois não é à toa que vemos indivíduos se julgarem uns aos outros pela foto de perfil das redes sociais, pelos aplicativos de match, pelas postagens que estes fazem e pela quantidade de likes que elas obtêm. A essa altura do jogo, você já deve ter percebido que estar com vestimentas alinhadas à ocasião te faz ser, no mínimo, olhado e admirado. Ademais, tratado bem pelos demais. Portanto, não é de hoje que os indivíduos estão condicionados a terem esse tipo de comportamento. Ah, mas jovem cultural, eu me visto do jeito que eu me sinto bem e confortável. E tudo bem, a escolha é sua mas na boa, a não ser que você já tenha dinheiro suficiente para não se importar com essa questão, não faz sentido você continuar sendo assim, pois você somente estará sendo mal arrumado no meio da multidão. Porque se há algo que faz total sentido, é que há inúmeras vantagens em se cuidar e investir na sua aparência. E por isso, diante de tudo que eu falei, irei explicar agora como manter uma boa aparência. Vamos começar pelo óbvio, a parte física. E aqui, o foco vai ser na sua performance, pois se há algo em que os indivíduos reparam instintivamente, é na sua performance física. E a não ser que você tenha algo que o impeça de praticar exercícios, garanta no mínimo um corpo equilibrado com uma aparência saudável e que possua músculos fortalecidos e um percentual de gordura na faixa do indicado para você, pois se existe algo que você vai precisar, esse por sua vez é o seu corpo, e não poder contar com o seu corpo quando precisar te coloca em desvantagem perante os outros indivíduos. Portanto, use esse elemento ao seu favor, o seu físico, fala muito sobre você, sem contar, é claro, que este, por sua vez, é uma linguagem que passa uma mensagem para aqueles que te observam. E após essa questão do corpo, vamos tratar sobre as outras questões: o seu cabelo, a sua vestimenta, o seu relógio, unha, barba, perfume e etc. Pois não é de hoje que todo esse conjunto em si tem a capacidade de te agregar além de autoconfiança e um ar de elegância, também a sedução, o magnetismo e o fascínio dos outros indivíduos em sua pessoa, seja você querendo ou não. E não é à toa que sempre em reuniões importantes de executivos, ou mesmo algo mais casual, você vê pessoas com vestimentas sempre muito elegantes, pois todos se importam pelo menos um mínimo com a sua aparência, para reconhecerem que devem estar alinhados em tais ocasiões. E convenhamos, até mesmo para uma entrevista de emprego, a escolha certa é capaz de te destacar e te fazer sair na frente de muitos candidatos. A escolha da cor que combine com a empresa ou com o cargo, o tipo de traje que escolherá para se apresentar irá falar muito sobre você para o seu examinador, e a não ser que a vaga seja para trabalhar em uma feira, você deve sim se importar com essa questão. Então percebe que a roupa que você usa indicará geralmente quem você é e por isso é preciso estar atento para passar uma boa impressão a seu respeito. E bom, espero que esse vídeo possa ser útil para você e se gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.